Good morning, Mr. Master Lynch. It's uh, October 16, 2021. It's a Sunday, Saturday. Uh, in Naples 68 Fahrenheit, around 20 Celsius. Questo significa che sì, quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente mite, come in questi giorni e in questo periodo, anche se uh, insomma sempre un po' più freddo risp fresco rispetto alla media in generale vento per quanto riguarda l'atmosfera il vento e tutto il resto uh, oggi quasi sicuramente senza dubbio dirà la frase sui weekend projects per cui la ringrazio in anticipo e ricambio la fortuna per i suoi progetti e poi pensavo al fatto che riprende il campionato di serie di calcio di Serie A dopo una settimana, in realtà due settimane effettive di sosta per le nazionali, le partite delle nazionali e spero che insomma il mio Napoli continui la striscia vittorie consecutive all'inizio del campionato, non perde, sette vittorie consecutive. Se domani vincerà l'ottava partita, guaglierà il record della storia del Napoli anche a livello di allenatori, il record di Mister Sarri di tre anni fa. Spalletti, il nuovo allenatore, guaglierà quel record, quindi sarà sia un record personale per lui perché non ha mai fatto 8 vittorie consecutive in campionato, ne 7 in realtà, già l'ha fatto la, diciamo, la giornata precedente, il massimo è arrivato a 6 vittorie consecutive alle prime 6 partite, in ogni caso 8 vittorie consecutive, il Napoli raggiungerà il record di 3 anni fa eh, raggiunto da Mister Sar. Ovviamente con 9 vittorie alla nona partita entrerà ancora di più nella leggenda, nella storia, perché sarà un record assoluto. Ma vedremo, speriamo per il meglio speriamo anche che i suoi numeri ci diano qualche indicazione sul risultato di domani. Uh, anyway, as you just see from the window, Yes, today uh, we have those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way dai hope, eh, spero, insomma ho letto che anche domani sarà così, però ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro, so but as always, we'll see, said this, so from the mythical window, with the colored curtain, this beautiful colored curtain today behind me, and it's uh, green roller shooter on the top, eh? And finally, from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 600 Have a great day, him and everyone too.